来，怎么放在仓库里面？好，看看哟，嗯。然后呢？那个不见哈，在在这个个人个人资料有没有？个人资料里面有一个个人专案档案，有你们看得到我的荧幕吗？啊，个人专用档案。 我已经放了很多。这个二点八版跟一点九版很不一样的是，二点八版已经开始有现代化，现代化叫什么？叫脱脱脱译。好，原来都是等上传下载上，它这个可以脱译。然后来再来一次，个人资料，个人专用档案。哦，从这边。 压着，这样子拉拉拉拉到这里，这里有个脱翼，有没有？放掉，这样就会到这个你的档案里面了，然后你就储存。好，那有的老师说我都拖不过来，那就提醒你按着拖过来，提一口蒸汽，不要抖，真的要小，好就可以拖过来。所以它这个方方便的点在在这里，你就可以放过来。所以你可以把你。 个人电脑很多老师都是在个人电脑。为什么我要教学助理说你要去跟老师叫老师开账号让你帮他弄？因为他的教材一定在他的个人电脑里面。那你帮他做一次，他就就等于把他的教材备份了一份在这木斗里面。那他的个人电脑里面有没有原来教材？有，啊，连备份一次上来，这样是对老师最方便的方式哈。